seçti ხვემებით კოცნები უხამსი ფიქრები რომელთან ვიქნები თითებით შეხება თვალებით თამაში ბოლომდე შევდომოთ ამ ხათაბალაში სიყვარულო დაკარგულო სულს ჩემს გარდა ყველა კაცი გაგიბო შემოგულო შემოსულო ჩემო ყვარილიო შენი ძამძამები მაფიქრებ მადარდე მაგვირებ მაოცე თავს არ ვაპატიე ეს უარ გაგოცე სიყვარული დანო დანო და დანო ჩემო გულო და ძამდანა უცხოდ მარებო ზილფო გავებო მომგვლავებო და ვერ საგავებო ძოწალ ფაგე დამთაგეო შემახე შენი ვაგეო დანო დანო თან უცხოდ მარებო